Набридло постійно вислуховувати критику про відсутність свого супроводу в моїх відеофільмах, отже рано чи пізно це може статись. Я здався і сьогодні починаю. Суворо не судіть, як умію, так умію, може колись навчусь краще. Сорі за сильний насморк. Це якраз те, чого мені зараз тільки не хватало. Новий цикл відео почну з огляду престижного німецького супергетеродина 38-го року Telefunken Spitzen Super T898 VK. Це перша модель топ-суп фірми на нових на той час металевих екранованих радіолампах 11 серії за свій специфічний вигляд і надзвичайну схожість відомих у народі під назвою каски. Чим ще відзначилась ця модель? В першу чергу своєю унікальною по дизайну шкалою з чотирьох руських шкал, які підсвічуються в темноті в залежності від вибраного діапазону. За що цей телефонкін і отримав назву Черешкалик. Як і в переважній більшості німецького радіо 30-х років, тут тільки три діпазони. Верхня шкала діапазон довгої хвилі. На сьогодні, на жаль, вже майже мертвий. І середні шкали діапазон середньої хвилі. Сьогодні ще досить активний. А нижня шкала короткохвильовий діапазон від 16 до 50 метрів, який давно пройшов свої популярності в 30-70 роки. І зараз, на жаль, на жаль, також поступово занепадає. Як і належить топовій моделі фірми, це радіо має резонансний підсилювач високої частоти, підсилювач проміжної частоти з регулюровкою ширини полоси пропускання, потужний 8-ваттний підсилювач низької частоти на легендарній радіолампі EL12. Є також дві опції, на той час відсутні конкурентів. Це система автоматичного підлаштування частоти гетеродина що дозволяло стабільно приймати сигнал гуляючих по частоті радіостанції при федінг-ефекті, тобто їх замиранні, і легендарний 30-сантиметровий динамік, який навіть зараз є еталоном вірності звучання серед аудіофілів. Саме завдяки захованому за чотирма шкалами 30-сантиметровому динаміку 898 і відділявся своїм інноваційним дизайном. Тож послухаємо його і оцінимо якість його прийому і якість його звучання.

Ce se poate face acolo? Există în Cluj o Mesajul pe care îi transmiteți Ce pe programul este în funcție de starea pe care abban, hogy kíván-e akkumulátorgyárat a szomszédságába. Az LMP az erről szóró határozati javaslatát újra benyújtja az országgyűlésnek. A Mi Hazánk mozgalom óriás plakát kampányt indít. Kovács Kappány Zoltán az ellenzéki párt. Ah, 人是没有亮灯，住哎，七居住的。 up to 250,000. Mahalam yao shayari ano singa den rajan. countries it doesn't like of doing. Mm, and then, so for the banking system, should there be more supervision, oversight from the regulators, and what went wrong actually? Uh, I have mixed feelings about adding more regulations to smaller banks mm. um, because it is also difficult for startups and small and medium-sized companies to borrow from banking system. Uh, and as we اعلام کرده است که 26 تن از این Die Konvertitprämie на качели. Игра словесная. Да. Das zumindest versuchen. И просто развлечение девушек при дворе. Den Mantel, eine Jeans. Если за что можно, то и хорошо идти. То и